Segons les estadístiques, Barcelona és la destinació turística més valorada d'Espanya i una de les 10 primeres del món. L'últim informe en destacar-ho ha estat l'elaborat per Excel Tour, que ressalta la capacitat de col·laboració público-privada i els esforços per promocionar-se que fa la ciutat. Però què atreu tants visitants? Big museum, but on the outside, simply. So, trying to... so yeah. <laughs> Perfect. Muita gente, muito, muito comercial, muito, muitos monumentos para, para visitar. É mm, muito bonita a cidade. Barcellona è il eh, centro del mondo, musei, acquisti, i colori, i colori le fontane, il mare, le spiagge, c'è tutto. J'adore les... cette culture, la gastronomie, les vins, euh, Pedro Almodovar, euh... Voilà, beaucoup de, de cœur pour euh, l'Espagne et, et Barcelone en particulier. Vengo todos los años, eh, siempre hay cosas nuevas y está muy bien todo. El 2012 van venir a Barcelona 7,4 milions de turistes, un 0,7% més que l'any anterior. Els estrangers que més ens van visitar i que més van gastar a la ciutat van ser els americans. Alguns destaquen fins i tot els detalls més quotidians. It's pretty open. Uh, architecturally, like all the blocks have um, it's like uh, okay, you got the block and the intersection, but each corner has like four separate intersections, so it's a lot it's a lot bigger. I want to give my kids they're taking Spanish, so I want to give them a chance to use the language also. Com ja és habitual, cada any ens visiten més turistes d'Europa de l'Est, especialment de Rússia. Turisme de Barcelona calcula que aquest any les xifres globals de visitants poden ser encara més bones si es tenen en compte les reserves que ja hi ha previstes per a l'estiu.